El proyecto Boogie Bob es un proyecto internacional que tiene como objetivo incluir o introducir la biodiversidad dentro de los entornos empresariales y, y, generar nuevas áreas de infraestructuras verdes, siempre tratando de dar soluciones que permitan integrar la naturaleza dentro de estas soluciones empresariales. Es geht auch um die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und um die Konvention zur biologischen Vielfalt, die Aichi-Ziele, wo auch ganz explizit Unternehmen genannt werden als ein äh, notwendiger Akteur, den, den wir brauchen, um wirklich den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten und, und das Blatt zu wenden. Queremos ofrecer soluciones para aquellas compañías que quieran avanzar en este aspecto soluciones que sean sencillas, adaptándolo a cada país en Europa. Durch die naturnahe Gestaltung ihres Firmengeländes können Unternehmen einerseits demonstrieren, dass sie äh, Nachhaltigkeit praktisch leben und auf dem Firmengelände soziale, ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigen. Letztendlich kann der Unternehmer den gesundheitsfördernden Aspekt mit einbeziehen, um äh, sein Unternehmen durch seine Mitarbeiter resilient zu halten. Betriebe haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Betriebsflächen und ihre Gebäude naturnah zu gestalten und entwickeln zu lassen. Das ist einmal die Extensivierung der Rasenflächen, das andere ist, dass Strukturen eingebracht werden, Feuchtflächen wie Tümpel oder Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen. Unternehmen, die sich für das Thema interessieren und einen Einstieg in die Thematik suchen, können sich einfach bei uns melden im Rahmen von Boogie Bob. haben wir eine ganze Reihe von Unterstützung, äh, die wir Unternehmen anbieten können. Spoločnosti nás môžu pozvať pre prvotné posúdenie priestorov, z toho vyplynú určité návrhy, môžu, firmy môžu potom začať úplne jednoduchými zmenami, ako napríklad inštalácia vtáčich údok, alebo môžu si vybrať aj z ekologického hľadiska komplexnejšie a hodnotnejšie riešenie. En definitiva, lo que estamos haciendo también es promover un emprendimiento y una innovación y disrupción muy necesaria en los días en los que estamos. definitiva, aporta grandes eh, valores y grandes ventajas competitivas a la empresa. Estamos para ayudarte, ponte en contacto con nosotros. Gracias.